Друзья, кто нас смотрит, смотрит из Лондона, то курсую вас, что 1 марта пройдет кинопоказ «Инсайдерс» космодром Байконур в Лондоне. Поэтому, пожалуйста, приходите, либо курсуйте своих кинтов, кто находится там. Вся информация здесь, показ благотворительный, все лаве пойдет куда надо. Тут вся информация, милости просим, заходите, «Инсайдерс», космодром Байконур в Лондоне.